Un poquito, he vivido dos meses en Almería, muchas vacaciones, eh, Barcelona, Palma de Mallorca y me gusta por esto. Porque he trabajado antes como te he dicho, la situación en Italia de trabajo ahora es un poquito difícil y creo que esto me ayuda por mm, mejorar mi situación de trabajo y de todo online, pero se puede hacer eh, lo mismo en presencial. Los exámenes, pero son, ehm, como se dice tú a tú, eh, en, eh, en, directo, no respuesta como test, no con test. Sí, ah. creo que mirar toda la ciudad que aquí cerca. Tengo muchos también a León, a, Pamplona, quiero mirar Pamplona y sí, cuando pues Bilbao, porque la, la España es eh, hermana de la Italia y somos más o menos eh, iguales, me gusta por esto. Muy, muy bonita, muy grande la, la instalación. Sí, me ha gustado mucho, me ha gustado el laboratorio, todo el laboratorio me ha gustado. Sí, sí, otra persona me recomendaría a mí y yo recomendaría a otra persona.